dançar, ó oh, folhinha que cai. Quem te ensinou a dançar assim? Ó oh, folhinha que cai, quem te ensinou a dançar? Ó oh, folhinha que cai, quem te ensinou a dançar assim? Vai e vem com o vento pra frente e pra trás. dançar Ó oh, folhinha que cai Quem te ensinou a dançar assim? Ó oh, folhinha que cai Quem te ensinou a dançar? Ó oh, folhinha que cai Quem te ensinou a mexe, faz uma improvisação. Dança que eu toco violão. de